مرحبا نلتقي مرة أخرى هنا لدينا تمرين في الفيزياء النووية ويتناول العلاج بالإشعاع النووي الراديو ثيرابي أصبح الطب النووي من بين أهم الاختصاصات في عصرنا الحالي فهو يستعمل يستعمل في تشخيص تشخيص الأمراض وفي العلاج من بين التقنيات المعتمدة العلاج بالإشعاع النووي راديوثيرابي حيث يستعمل الإشعاع النووي في تدمير الأورام السرطانية حيث يقذف الورم أو نسيج النسيج المصاب بالإشعاع المنبعث من نوى الكوبالت 60 تصبح عينة الكوبالت غير فعالة عندما تتحقق النسبة a تي علي ا A0 يساوي صفر فاصلة خمسة وعشرين حيث أدت نشاط عينة الكوبالت عند اللحظة تي وأزر نشاط هذه العينة عند اللحظة البدئية يفسر النشاط يفسر النشاط الإشعاعي لنواة الكوبالت بتحول عفوا بروتون بي آه، واحد واحد إلى نوترون نعم يمثل المنحنى الشكل أسفله يعني الشكل آتي يعني في الأسئلة الم... الموالية لا نحتاجه في هذا المثال يمثل المنحنى الشكل أسفله تغيرات الكتلة المتبقية من عينة الكوبالت خلال الزمن إذا هنا الكتلة ام دو تي بامبيرات الزمن تتناقص لأن هناك تناقص آه، تحول نواة الكوبالت إلى إلى نواة من نوع آخر ديال إيكغيك يعني النواة المتولدة حسب يعني هاد النوع ديال الإشعاع آه، لا نشوفه حدد معادلة جوابك نوع النشاط الإشعاعي لنواة الكوبالت إذا هنا قلنا تحول بروتون إلى نوترون إذا نوع آه، آه، النشاط إذا هناك لدينا تحول بروتون إلى نوترون زائد بوزيترون إذا هذه هذا إلكترون ذو شحنة موجبة يعني بوزيترون كتلته تقارب كتلة الإلكترون وشحنته آه، تساوي عكس شحنة البروتون يعني ناقص واحد عنده في بالنسبة للإلكترون إذا هذا واحد إذا هذا بوزيترون إذا هذا من نوع bêta plus. إذا نواة الكوبالت الإشعاعية نشاط بيتا بلس ثانيا اكتب معادلة هذا النشاط الإشعاعي وتعرف على النويدة المتولدة من بين النويدتين إن نيكل 28 و دو دو يعني دو العدد در 28 و اف او 26 تن سوف نرى تن غنديرو هنا y مثلا زد ا وغنحسبو غنديرو 27 ناقص واحد هي 26 60 ناقص صفر هي 60 إذا كتعطينا اف ستة وعشرين ستين إذا النواة المتولدة هي نواة الحديد إذا تحول نواة الكوبالت إلى نواة الحديد وذلك ببعثها لبوزيترون أي الدقائق bêta plus نعم النواة المتولدة إذن هي نواة الحديد السؤال آه، الموالي بين أن قانون التناقص الإشعاعي الكوبالت يكتب على هذا الشكل إذن قانون التناقص الإشعاعي كما كنعرفوه يكتب بهذا الشكل N de t يساوي N zéro exponentielle ناقص لندا تي قال لنا بين بأنه يكتب على هذا الشكل إذا نعلم أن آه، إن تعني آه، يعني عدد النواة ديال الكوبالت في لحظة ما ممكن نحولوه نحسبوا به الكتلة ديال ديال الكوبالت المتبقية آه، إذا N هي الكتلة المتبقية في عدد أفوغادرو مقسوم على الكتلة المولية للكوبالت نعلم إذا N zéro أيضا غنكتبوها يعني هي M zéro في إن أ على M ديال الكوبالت ونعوض إذا هنا غتكون عندي M في ان اعلى M جراند ام وهنا تكون عندي M zéro في ان اعلى جراند ام وغنختزلو بان اعلى جراند ام آه، في كلا الطرفين فنحصل على وبالتالي نجد M de t تساوي M zéro exponentielle ناقص ان تي اذا قلنا لدينا هذه العلاقة ونطبقها أيضا بالنسبة ل N zéro N zéro تساوي ام زيرو في ان ا على جراند ام إذا نعود N zéro هنا و N جرام هنا هنا بعد العلاقة تن ونختزل بإن أعلى جرام فنحصل على M de t يساوي إم زيرو إكسبونسيل ناقص لندا تي حيث إم دو تي كتلة عينة الكوبالت عند اللحظة t وإم زيرو كتلة العينة الكوبالت عند اللحظة البدئية نعم. نتمنى نكون يعني قلنا هذه العلاقة غنستعملوها مر آه، هنا وكذلك بالنسبة زيرو حيث أن زيرو شنو غتساوي هي إم زيرو في N A على جراند إم نواصل إذا آه، السؤال الرابع ماذا يقول نعم. إذا السؤال الرابع حدد إم زيرو قيمة كتل البدئية لعينة الكوبالت عندنا آه، هذه هنا attention هنا بالميليغرام M بالميليغرام ماشي بالجرام بالميلي جرام وهذه آه، يعني العينة آه، يعني تناقص آه، كتلة العينة مع مرور الزمن إذا نلاحظ من خلال هذا المنحنى بأن الكتلة البدئية للعينة هي إم زيرو تساوي جوج ميلي جرام عفوا ماشي جوج جرام جوج ميلي جرام أنا قمت بخطأ يعني هنا ميلي جرام نعم آه، نمر الى الاسئله المواليه اذا فرقت الاسئله ديال التمرين باش يكون عندنا شويه ديال lisibilité يعني نفرقوا لها من الاسئله طويله اذا السؤال الخامس عرف عمر النصف t un demi وبي t un demi وبين انه عند اللحظه t تساوي n t un demi تعبير الكتله المتبقيه من الكوبالت هو m de t يساوي m zéro على جوج اس n حيث n عدد حقيقي موجب نعم ثم ثم إذا سوف نجيب على هذا السؤال إذا التعريف ديال t un demi هي آه، ذلك الزمن الذي تصل فيه آه، النواة إلى آه، نصفها إلى نصف العدد البدئي لأن عمر النصف هو المدة الزمنية اللازمة لكي تتفتت نصف النواة البدئية للعينة للعينه المشعه هي هي المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف نوى النوى البدئية لعينة مشعة لأن هذا هو التعريف ديالها ثم آه، سوف نستعملها معناه معناه أن آه، إذا معناه بأن آه، تحديد ان دو تي ان كتلة النواة المتبقية عند اللحظة ان دو تي ان لأن تي أن دومي هو زمان عمر النصف يعني إن دو تي أن دومي كتساوي إن إن زيرو على جوج إذا آه، نريد آه، عفوا هنا السؤال الخامس نريد أن نحدد آه، الكتلة عند اللحظة إن دو تي أن دومي إن في تي أن دومي فهي تساوي m zéro في اكسبونونسيال كنعوضو t بهذا القدر إذا ناقص t في لندا نعم ناقص t sur أو ناقص t sur tau لأن آه، آه، tau آه، لأن واحد على tau هي لندا إذا فيساوي مع التي دومي قلنا التعريف ديالها هي ln de جوج على لندا إذا غنعوضو هذا ln de جوج على لندا وغتمشي لنا لندا وبالتالي نحصل على إن دو ان دو تي ان دومي هي ام زيرو في اكسبونسيل ناقص لندا في ان في, في ln de جوج على لندا لأن لندا قالت لنا ام زيرو في اكسبونونسيال ناقص ان الين دو جوج وبالتالي ناقص ان الين دو جوج نعم آه و آه، هادشي كيعطيني ناقص ان اكسبونونسيال ديال الين دو جوج اس ان لأن آه، الين دو جوج اس ان هي ان الين دو جوج يعني هاد ان دو الين دو جوج هي آه، الين ديال جوج اس ان وهاد ناقص ما هي إلا واحد على اكسبونونسييل ديال ديال إلين ديال جوج أس إن أي واحد على جوج أس إن يعني إم زيرو على جوج أس إن لاحظوا قلت آه هادشي عطانا اكسبونونسييل ديال ناقص إن إلين دي جوج إن إلين دي جوج هي إلين ديال جوج أس إن نعم وهاد اكسبونونسيال ديال ناقص ln دو جوج n هي واحد على اكسبونونسيال ديال ln دو جوج n لان اكسبونونسيال ناقص اكس هي واحد على اكسبونونسيال اكس اذا نحصل على واحد على اكسبونونسيال ديال ln ديال جوج ان هي جوج ان لتحت في المقام يعني مضروبه في هذا m zéro يعني m zéro على جوج n إذن هذا هو التعبير ديالها وجدناه إذا آه، السؤال السادس يمكن أن أعود إلى نرجع باش نقرأ السؤال السادس بالنسبة ل n يساوي واحد حدد قيمة الكتلة المتبقية ثم استنتج t un demi إذا غنعوضو n بواحد باش آه، باش نحسبو آه، يعني ديك الكتلة المتبقية يعني m دو دو تي ان دومي باش نحسبو بغينا m دو تي ان دومي ثم استنتج m de t un demi امرنا آه، واستنتج تي ان دومي اذا دو تي ان دومي من خلال هذه العلاقه هذه اللي قلنا برهنوها هذه ام دو دو ان تي ان دومي هنا attention m de t اللي هي ان دو تي ان دومي الا عوضنا n بواحد يعني ان ام دو تي ان دومي هي m zéro على جوج m zéro على جوج و m zéro على جوج معروفه وغنحددو T1 دمي نعم إذا قلنا آه، بالنسبة لي لn تساوي جوج نجد بالنسبة لي لn تساوي واحد نجد أن m دو تي ان دومي هي m zéro على جوج نعم يساوي واحد ميليغرام لأن m آه، zéro هي جوج ميليغرام يساوي واحد ميليغرام آه، إذا قيمة تي أن دومي من خلال المنحنى نجد نجد تي أن دومي إذا آه، غنمشيو للمنحنى عندي هنا آه، هاد واحد غندير الخط هنا ونلقى تي أن دومي وغتساوي ليا إذا ميديانيا ميديانيا غتساوي ليا خمسة فاصلة عفوا أعتذر لأن كان مشكل في البرمجة ديال ديال ال PowerPoint كان مشكل t un demi يساوي خمسة فاصلة خمسة يعني سنة إذن سادسا تعبير ثابتة النشاط الإشعاعي ثابتة النشاط الإشعاعي هي tau ولا هي لاندا تي اند مي هو زمن عمر النصف وهو المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف النواة أي إن إن دو تي مي هي N على جوج باعتماد على قانون التناقص الإشعاعي عندنا N ديال اكسبونسيل ديال ناقص لندا تي مي هي N zéro على جوج تي مي كاينة N zéro غنختزلو بها وغنجبدو لندا يعني اكسبونسيل ناقص آه، لندا آه، ناقص لندا تي ان دومي يساوي واحد على جوج ندخلو ln آه، هنا وهنا غنحصلو على ln de جوج يعني ندخلو ln هنا وهنا نحصلو على آه، يعني، آه، ناقص ln de جوج يساوي ناقص lambda t un demi يعني نحيدو ناقص في كلتا الجهتين نحصل على lambda t un demi يساوي ln de جوج يعني لامدا يساوي ln de جوج على t un demi وبالتالي تطبيق عددي تي تاندو بحسبنا هي خمسة فاصلة خمسة سنة إذا آه، بالسنة moins un غتكون لأن أنا عندي السنة لتحت وهنا عدد بدون وحدة. إذا السنة moins un ولا إلا بغيت نحولها لل seconde غنحول آه، غندير غنحول t un demi إلى ال seconde فأجد لندا بالسكوند موان زان هي ربعة في عشرة ناقص تسعود seconde moins un سأل آه، السابع ماذا يقول سوف أعود أعد فقط لقراءة السؤال سابعا بين أن تعبير ثابتة النشاط الإشعاعي لندا هي إذن لجوج ماذا جاوبنا عليه وحسب لندا ثم السؤال الثامن بين أن تعبير النشاط الاشعاعي ا A0 عند اللحظة التي تساوي صفر هو ا 0 يساوي M0 N2A ا علي طو M2 طو يعني واحد على طو هي لندا يعني تكون لندا الفوق هي بحال كاينه بحال كتبنا واحد على طو بحال كتبنا لندا الفوق وحيدناها ال tau يعني بحال بحال لأن واحد على tau هي لندا إذن هذه اذا بغينا التعبير ديال ا زيرو لان نعلم بان ا زيرو هي لامدا ان زيرو يعني قيمة يعني اذا تعبير النشاط الاشعاعي ا زيرو عفوا هي لامدا ان زيرو ا زيرو هي لامدا ان زيرو وان زيرو كما قلنا من خلال العلاقة السابقة هي آه، الكتلة ام زيرو في ان ا على جراند ام إذا نحصل على آه، آه، نعلم أن ام إن زيرو قلنا هي ام زيرو في N على M آه، يعني الكتلة المولية للكوبالت إذا نعوضها فنجد لندا هي واحد على ونعلم أن لندا هي واحد على tau عفوا واحد على tau نعم إذا نعوض N zéro نعوض لندا بواحد على tau نحصل على A zéro يساوي m zéro في N على tau في M de C. نعم و تطبيق عددي اذا التطبيق العددي غنخليو لندا لان لندا هي اللي معروفه لندا معروفه اذا غنخليو هنا نديرو لندا في m zéro في ان ا على ام التطبيق العددي غيعطيني اذا هنا الكتله خاصها نحولها للجرام لان الكتله الموليه بالجرام par mole. هذا mole moins un وهذا mole par mole انا عندي واحد mole moins un تحت اذا ما نتخزلو إذا لاندا غنحطها بال seconde moins un باش تعطيني أزيرو بالبكري إذا لاندا خاصني نحطها بال seconde moins un باش تعطيني A zéro بالبكري بكريل يعني désintégration par seconde. أي تفتت في الثانية بكريل يعني تفتت في الثانية كأن عندي ثمانية فاصلة صفر ثلاثة في عشرة وستة تفتت في الثانية هذا هو المعنى ديال A zéro. في البداية هذا في البداية قيمة عدد النويدات البديهية إذا إذا زيرو هي لندا إن زيرو إذا غنديرو هي أ زيرو مقسومة على لندا إن زيرو هي أ زيرو على لندا تطبيق عددي إذا هذا غيكون بدون وحدة لأن A zéro بالبكريل والبكريل هو تقريبا هي ال seconde moins un تبقاو تديروها هي ال seconde moins un désintégration par seconde يعني بحال عندي السكوند موان الفوق والسكوند موان لتحت إذا N zéro يعطي عدد بدون واحدة وهو عدد النواة البدئية نعم إذا جوج فيها فوز 29 noyaux تطبيق عددي زيرو على lambda طونسيون هادي بكريل وهادي seconde moins un بكريل هو seconde moins un بحال بحال غير هنا فوق دير كتكتب ممكن تزيد le mot désintégration. يعني تفتت في الثانية تفتت عدد عدد التفتتات فهو عدد بدون وحدة يعني تفتتات في الثانية يعني إذا آه، البكريل هو السكوند موانزل يمكن ندير هذا الخلط ماشي مشكل يعني غير باش نفهم بأننا غادي يعطيني يعني السكوند موانزان هذا السكوند موانزان وهذا غيعطيني عدد بدون وحدة نمر إلى السؤال يعني انتهى انتهت الأسئلة أشكركم على حسن المتابعة وإلى تمرين آخر انا هذا يعني التمرين كنت يعني يعني عملت على قمت بالعمل عليه بسرعة لكي يعني بسرعة كبيرة لأن يعني في منتصف الليل تقريبا يعني أشكركم على حسن المتابعة وإلى تمرين آخر أتمنى تكونوا استفدتوا وباقي مازال أتمنى أن تقترحوا بعض التمارين يعني تقول لنا بالضبط فين كيكون عندكم مشكل لإنجاز هاد التمارين وشكرا